Айзолла бөкеміздің баласы Асыланбек Шабандоз тастады мінекей ағайын. 150 мың теңге бары боласыз, 150 мың теңгені келі боласыз. Жоғарғы мереке Қарагөсі Шырайлы Шымкент қаласынан келген қазыналы қария Мықтыбек қажа Ақсақалдың лашын бөгесінде атыменен ғалым бауырымыздың баптауындағы тұлпар жоғарғы мереге Сейділі атаның емересі Алталашқа белгілі Асланбек Шамындос тастады мінеке ағай, бере беріңіздер ма? Ғалымның баптауындағы тұлпар. 19-шы пар салым талып жатыр қадірмет ағайым мұна. Қоқпар көтеріліп кетті, 150 мүн тенге бары боласын, 150 мүн тенгені келі боласын. Бердіғұл қажатаның емересі, Ағабек Шабындыз басып кетті қадірмен ағайын мақсат мәкеңе қош әке қош әкеңе қош әке жақсы сөз жаназыға алейкум балдеке ниет қабыл болды ал балуандар тағынан қалмай аман есен тарай бер тойдан тойға жете берейік рахмет мәке келіңіз шырайлы шымкент қаласынан келген алтай қажақ сақалдың қаратау есімді атыменен баруын бердіқұл қажа атаның немересі оразәлі палуанның баласы Ағабек Шабандос тастады мінекей ағай бере бер